Parteix de la idea que en la mesura que el que estem vivint és una crisi de sobirania sobre les nostres vides, la resposta no pot ser cap altra que els principis de la radicalitat democràtica. En la mesura que el que estem vivint és una sostracció constant de capacitat de decisió de les nostres vides, la nostra resposta, el nostre projecte, el nostre anel, la nostra lluita és la construcció d'una democràcia política més avançada, una democràcia social i econòmica i cultural molt més avançada. De fet, és a partir d'aquest principi que nosaltres som sobiranistes.